Am uh, venit aici, sper că mă auzi Mirela să poți traduce. Uh, astăzi vreau să-ți improvizez despre a inventa. M-a inspirat o persoană foarte importantă care mi-a trimis invitație pe Facebook să dau like la o pagină unde uh, .tv și m-am gândit de ce să mă inventez și eu ceva. Um, cum ar fi să ai un canal de televiziune ceva.tv sau uh, de ce .tv sau uh, mă enervez .tv cum era oglinda TV, nu? OTV-ul sau uh, nu știu Shakespeare.tv, nu știu ce ți-aș face.tv România uh, nu știu, m-am gândit să fac improvizație.tv Așa că dacă nu-mi fură nimeni ideea, până la urmă o să rămână la mine. Și acolo să postez uh, filmulețele tale, uh, tu o să te improvizezi, uh, o să te filmezi improvizând despre un cuvânt și uite așa, cred că o să reușim să nu ne mai uităm la TV, uh, TV-urile astea punct, uh, puncte, puncte, uh, la canalele acestea care sunt destul de de incolore. Ce zici de ideea asta? Scrie-mi în coment, te rog. Ceau!